କାମ ଚାଲିଛି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବିତା ସାହୁକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନୀ ରୂପେ ଚାହିଁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କେମିତି ସବିତା ସାହୁକୁ ଜିତେଇଲେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ କାମ ସବୁ ସବୁଯାକ ଅଧୁରା ରହିଛି ସେଇଟା ସବୁ ପୂରଣ କରିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମର ଏ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଭଲ ସାର ଇଏ ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାହାର ବି ପି ଏଲ୍ ନାହିଁ କାହାର ଇ ପି ଏଲ୍ ନାହିଁ କାହାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯାଉନି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଚାଉଳ ମିଳୁନି ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଥିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଦୁଇଶହ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଳ ମିଳୁନି ଦୁଇଶହ ଲୋକର କାହିଁକି ମିଳୁନି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ କାହିଁକି ଦେବେନି ଏମାନେ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଭୋକ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଗତ ଥର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଏଥର ମୁଁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଆମେ ପୁରା ଯାହା ହେଲେ ବା ମିଳୁନି ଆମକୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୋର କ'ଣ କାମ ତୁ କ'ଣ ମତେ କରୁଥିଲୁ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଛତାଚିହ୍ନକୁ ଜିତେଇବୁ ଜିତେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି କାମ କରିବେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ସାହୁ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଛତା ଚିହ୍ନ ମୋତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଛତା ଚିହ୍ନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଛତା ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ